Hace años surgió la idea de reunir a un grupo élite de profesionales sobresalientes con habilidades extraordinarias. Un equipo de respuesta con conocimientos avanzados en seguridad cibernética. Una firma global de servicios profesionales con los centros de seguridad cibernética más grandes en el mundo los encontró. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a